हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं कि फुट लिखा हुआ है और इंच लिखा हुआ है तो हमें करना क्या है एक्सेल के इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम फुट से इंच में कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो यहां पर सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगा लीजिए और यहां पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रहा हूं कन्वर्ट का तो ये कन्वर्ट लगा लीजिए और कन्वर्ट यहां पे नंबर दिया हुआ है तो फुट को हमको ये जो फुट है ये तो फुट में दिया हुआ है तो फुट के लिए जो कीवर्ड होता है वो होता है एफ टी आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एफ टी आपको मिल जाएगा दिखाई पड़ जाएगा देखिए फुट के लिए यहाँ पे कीवर्ड आपको दिखाई पड़ेगा एफ टी तो थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको ये दिखाई पड़ेगा लाइक ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये फुट के लिए एफ दिया गया है तो ये मैंने ले लिया और इसको यहाँ से डबल हेडेड कोर्स को बंद कर दिया अब इसको कन्वर्ट करना है इंच में ठीक है तो यहाँ पर इंच के लिए आई होता है तो ये लगा दिया हमने और बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं बारह फुट में एक इंच होता है इसी तरह से आप पूरा ही कन्वर्ट कर पाएंगे इजिली और आपको किसी और यूनिट में भी बदलना हो तो आसानी के साथ बदल सकते हैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video